Раздел 4. There are lots of flowers. Фонетическая зарядка. Послушай и сравни слова. Вот. What. Vet. Wet. Раздел 4. Фонетическая зарядка. Упражнение 1. Послушай и повтори. Where? Walk. Swim. Swing. Village. River. Favorite. lovely. Where? Walk. Swim. Swing. Village. River. Favorite lovely